սահմանումս նվեր է, ես նվեր եմ ասկյանի շորջան զողակնակտնում։ Մենք տունը կործրել, կրիվ է եղել, ոშում, ես պատերազմի լավոք չինչին տոքոսով մասնակցել եմ, բայց ինչ հարած, նոր կադրուցած երեխեքս երեխ, երկու եղբարես, կիներս, եկել ենք, սեսը վարձամունում ենք, 94 թվականին զոհվել է իմ հայրս, կրիվի ժամանակ, պատերազմի ժամանակ մասնակիցվել է, 3 տարի առաջ մայրս է մահացել ուղղքի պատճառով հիմա ես եկել եմ սեր տունը վարձու ապրում եմ ձեզանից շատ գոհ եմ շնորհակալություն մեզանից վատ մարդիկ էլ կան փառք աստծո լավ էլ կարելի ասած միջակ ապրում եք գոհ բոլորից եմ գոհ շնորհակալություն ձեզանից Մանկապարտեզ ես դու քանի տարեկան ես 8 տարեկան 9 մոռացել ես քանի տարեկան ես I gotta close that door. Իմ անունը Սերինե է, ես սովորում եմ դպրոցում, ես 9 տարեկան եմ։ Ես իմ սիրելի Արարքասը նկարչությունն եմ եւ բոլոր առարկաները ես սիրում եմ, մաթեմատիկաներ եմ սիրում, ես ամեն առարկա սիրում եմ։ Անումս Նորիկա։ Ա, շատ։ Ոչ, դու ստոմատես։ Իմ անունս, իմ պապիկիս անունն է, ասա։ Իմ պապիկիս անունն է։ Իմ պապիկիս զողը, ասա։ Օզինքին ամետ։ Օզինքին ամետ։